ディズニーの話するとディズニー行きたくなっちゃうからだねはち食べたいまあまあまあ似てますね右のから行きますねどうでしょうか大丈夫ですかはい続けさせていただきますね。何かございましたらご遠慮なくおっしゃってくださいね。 疲れ様でしたありがとうございます大丈夫ですか大丈夫ですあ、でもそっか三脚持ってるからきますよんね、です 大丈夫です。ありがとうございます。ですか。はい。変わりないですか。はい。ありがとうございました。はい。またお様子の方にはい。いただきましてお待ちしております。またありがとうございます。お願いします。どうも増えちゃいますね。はい。このキスで。